软弱还是坚强，不是一句话就可以衡量。曾陪伴我的人啊，你们好吗？ 说好的要为彼此鼓掌，最初的梦有没有遗忘？就算没有飞翔的翅膀，也要守护小小的善良。借一束微光，把心中的迷雾照亮。生活不该只有一种模样。 借满天星光，把漫长的黑夜照亮。故事结局究竟会怎样？妥协还是反抗？ 怎么选择都难免会受伤，曾说好的要为了彼此歌唱，曾温暖我的人你们好吗？有没有人来温暖你心房？就算没有耀眼的光芒，也相信勇敢去爱的力量。借一束微光，把心中的迷雾。 照亮生活，不该只有一种模样。借满天星光，把漫长的黑夜照亮。故事结局究竟会怎样？借一束微光，把心中的迷雾照亮。 生活不该只有一种模样。借满天星光，把漫长的黑夜照亮。故事结局究竟会怎样？命运就在我们自己手上。